El nostre vincle, el vincle de fotomoviment amb Pati Llimona, és des de fa molts anys. Estem aquí de eh, casa nostra, ens eh, vau sentir sempre com si estiguéssim això, no? a, la, a la nostra casa. Però també he sentit, hem sentit el, el carinyo i el recolzament quan vam plantejar qualsevol projecte Eh, sempre el pati ha estat eh, fent costat. Bueno, jo crec que les, tant el pati com, eh, com molts centres socials a Barcelona, la veritat és que la, la feina que feu amb el pressupost que teniu és brutal. Jo crec que la qüestió més que què hauria de fer més el, el, el pati o aquest tipus d'entitat és bueno, és demanar a l'administració pública que dotés de més medis a aquests centres que estan fent una feina realment eh, brutal. Agafes la gent del pati, hòstia, és una, un nivell d'activitat realment eh, bueno, molt, molt, molt, molt important. Que, i, a, I a Barcelona concretament, que és eh, que hi ha, o almenys aquesta és la meva percepció, hi ha una dissociació completa amb eh, els centres que se dediquen presu eh, presumptament a l'alta la, cultura, i eh, després les, la, les entitats socials. No? Eh, jo he vist aquí fotografies al Pati Llimona d'una altíssima qualitat. No veig per què no, de forma puntual, per què no hi ha una comunicació entre el MACBA, entre altres entitats, trobar l'eina de com fer-ho i posar en comunicació els grans centres de missió cultural eh, amb, el, amb, la, amb les entitats socials com Pati Llimona. Però no veig per què ha d'haver-hi una, una, una separació tan clara entre, entre les dues. No?